Bila semua tak kita ada beraksi, bukan sebatas diskusi. ada berbuat, bukan berdebat. Langkah pertama adalah awal dari langkah berikutnya. Lakukan dari diri sendiri, dari sekarang, kalau tidak kapan lagi. Saatnya remaja selaku generasi berikutnya peduli pada diri dan lingkungan sekitar.